بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب اليوم جبت لكم طريقة تنظيف الصالنصة هاي الصالنصة بعد ما تفتحها جيبها وتجيب هذا البطل ترسه نفط واذا عندك غاز بعد احسن تجي من هنا هاي تغلقها باي شيء يسوي لك صونده تفلون tape انا سويت صونده تفلون و tape حتى تنسد ما تعبر وتجيب هذا من البطل تفرغه كله بيها واذا عندك غاز بعد افضل هذا حتى يدخل جوا ويحل الكربون اللي موجود بداخل الفلتر مع الشباب مثل ما تلاحظون خليه يدخل جوا حدادين الصالنصات اذا تروح له يفتحها من هنا من يفتحها راح يطلع الفلتر الموجود جوا هو بيكربون وراح ينظفها عن طريق الحرق احنا شو نسوي عن طريق هذا النفط النفط النفط هو اللي راح يحل الكربون اللي موجود بداخل الصالنصة مع شباب تحياتي للجميع إيه، ارجو الاشتراك بالقناة ودعمي بلايك حتى الكل يستفاد مع السلامة